Já azi sunt o plasa La cavalaria Eu estou feliz porque eu também Sou de sua companhia Eu estou vestido com as roupas Para que meus inimigos tenham mão E não me toquem Para que meus inimigos tenham pé E não me alcancem Para que meus inimigos tenham olhos nem mesmo em pensamento eles possam ter Para me fazerem mal Há mais de fogo Meu corpo não me alcançará Espada, facas, lanças, quebrem eh. Sem o meu corpo tocar Isso aqui é um aviso às futuras gerações, tá ligado? Aham. Uh -huh. Ok. Uh ah, -huh. Ah. uh. Mundão tá louco tipo Mad Max Então me chamem de T-Rex Tô vivendo como de alto nível, eu tô tipo Messi Virando o jogo no metaverso faz não parcela no cartão black Esse game vence, quem é vence o stress O Bussuno sempre o gatilho Ele se mata, meu crime é o raciocínio Quem me culpam por suicídio Se querem o culpado, me chamem de bandido Zenado louco, morro se vacilo Minhas cicatrizes mudou meu destino Esse game é risco, profissão, perigo do que eu mesmo, isso me inspira Luz do alto em mim, é o que me guia A verdade trago na minha mochila A real da vida é que não ensina Armas de fogo Meu corpo não me alcançará